hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं देखिए दो प्रकार के रजिस्टर्स और रजिस्टर्स तो और भी होते हैं टैली प्राइम में और ये रजिस्टर्स आपको दिखाई कैसे पड़ेंगे जैसे मान लीजिए अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे रहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको एक बार प्रेस करना है डी फिर आपको प्रेस करना है ए ठीक है और फिर प्रेस करना है आपको वाई पेमेंट के लिए आपको वाई प्रेस करना है रिसिप्ट के लिए आर प्रेस करना है कंट्रा के लिए टी प्रेस करना है सेल्स रजिस्टर में जाना है तो एस प्रेस कीजिए हमें जाना है फिलहाल परचेज रजिस्टर में तो हमें प्रेस करना है पी तो जैसे पी प्रेस करते हैं तो हम आ जाते हैं परचेज रजिस्टर में अब यहां पर वो मंथ आपको चूज करना है जिस मंथ की पूरी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आपको यहीं पर नजर आ जाती है इसे हम कहते हैं परचेज रजिस्टर ठीक है और ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप आ सकते हैं यहां से स्केप बटन प्रेस करता हूं अगर हमें सेल्स रजिस्टर में जाना है तो केवल एस प्रेस करना है we are in sales registers now तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एंट्रीज पास हुई हैं जिस मंथ में वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है देखने को जैसे सपोज कीजिए ये आपको खोलनी है ये एंट्री पास हुई थी इसको अगर ओपन करना है तो यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिए ये ओपन हो जाती है अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी प्रेस प्रेस करना है ये तो मैंने बताया ही है एंटर करिए और आई बटन प्रेस कर दीजिए आपको प्रीव्यू भी नजर आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप ये सेल्स रजिस्टर परचेज रजिस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रा रजिस्टर में भी जा सकते हैं तो यहाँ पर कोई एंट्री शायद नहीं हुई है कंट्रा रजिस्टर में और ये देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल कोई एंट्री नहीं हुई है तो यहाँ पर आप कंट्रा रजिस्टर में भी जा सकते हैं कंट्रा वाउचर की डिटेल देखने के लिए अगर पेमेंट में जाना चाहते हैं तो केवल वाई प्रेस कर दीजिए पेमेंट में भी फिलहाल कोई एंट्री पास हुई नहीं है रिसिप्ट में देख लेते हैं एक बार तो रिसिप्ट में भी अभी कोई एंट्री नहीं हुई है तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप रजिस्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं चाहे वो सेल्स रजिस्टर है परचेज रजिस्टर है जनरल जनरल रजिस्टर है या फिर डेबिट नोट रजिस्टर है या क्रेडिट नोट रजिस्टर है तो इन सब का प्रयोग आप आसानी के साथ कर सकते हैं ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video